Look at this dude. <clears throat> Oke, tes tes. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Shiro Desanta yang akan melanjutkan episode kemarin. Ya. <laughs> Maaf kemarin videonya sangat pendek karena uh, saya kesal dengan mic ini dasar murahan oke okay lah kita sudah berada dekat dengan misi terakhir ya di sini kalau gak salah judul misinya adalah just like old time okay. just like old time dan itu dia senjata-senjata yang akan dipakai di misi ini because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight. We will okay. kill him. Kill him. Siap, kita harus membunuh Makarov. Namun si Makarov ini terbunuh di Modern Warfare 3. <laughs> Mungkin saya juga akan main yang MW3 itu. <clears throat> Oke. Kui mulai. Just like old time. Hari ketujuh. Oke. Okay uh, di sini saya masih memakai uh, char shop magtapis Captain Shop oke okay, di sini kita harus mengawasi dua orang ini <clears throat> nah, kalau kesalahan ada helikopter lewat かわいいですね。うわおい senjata pakai vektor dos nice shot oke okay, price kita turun dari sini oke okay, go Geronimo eh gimana sih hehe <laughs> lupa anjir Oke, kita gorok. Woi. Uh. Chorus. Okay, let's go. Price, let's go. kirain objektif eh. oh jalan oh iya nanti ada oh baru aja mau ngomong <coughs> oh, Oke. Ayo, Price, let's go. Oh, take out the guard. Okay. Hmm. Good night. Let's go. Checkpoint reach. Nonton TV mulu lo. Wah, banyak anjir. Lagi nobar mereka. Oke, okay, the left. so. We've got two tangos with tack lights coming down the stairs under that red light. Tahu anjir. I'll take the one on the right. On my mark. Three, on my word, okay. Two, one. one. Go. Clear. Go. Clear. Disciple 6. We've lost all Delta 6. Disciple 5. Check it out over. Top of the staircase. He's mine. Roger that. крок. О, Nike пищит, окей. О, гир. Никрол. kalau gua pakai night vision ini gelap gelap total udah clear oke kita harus support bukan gelap <laughs> Oke, okay, di sini ada riot skill. Kita buang citek. Machine gun. Sob itu, eh sob berlindung. Price. Berlindung di belakangku. Roger, roger, roger, roger, roger. Wah, percuma sama empat percuma. Terus, ayo. Terima kasih, Price. Oke, masuk lagi ke gua. Price, kirain gak ada. Oh. Uh, oh. Lagi. Anjir maaf. Uh, black. Oh anjir. Kirain gak ada. oh anjir banyak Aduh. Oh my life. Checkpoint Lokal политикой. О, я пугаю. Oh, mati. Oke, <clears throat> okay, Let's go. Let's breach this motherfucking door. Bam. Wey. Door. Eh itu anjir gak kelihatan. clear ini apaan sih oh sabu anjir lagi pesta eh wait wait wait wait what the fuck the fuck fuck fuck the fuck ah ah anjay ah. Target package Romeo. Danger close. That's within a 100 meters of your position, sir. Uh, That's not a suggestion. Send it. Roger. No oh Fire mission danger close. Voilà, bonne pointe, j'ai peut-être. T'as je suis pas close. Oh. Je suis pas bien. Young Star non plus. Eh, tuh siap. Eh. Oh, eh. anjir. Oh, ah. oh. Banyak amat anjir. Born fresh. Mereka muncul dari dalam gua. Maaf, aduh, iya. kirain nggak ada. Oke, kita masuk ke dalam gua lagi. Kita naik perahu. Ah, Oke. Okay. okay get on the boat uh, wait wait any other object okay udah eh oh ish ngebut Gosh, yeah. der da mich hier. Oh, oh. kali ya. Oh, Okay. oui. que moi. Oui, je connais mon jour. Si Bicho de um gajinho, Captain Pry. Oh, olha. Aqui de jogo. support udah aku gitu kan tembak guys jangan diam aja tembak tuh di depan oh compositor e criador. Ei, ei, Pusing pak, woi pusing pak. Eh siapa tuh? Ngesot. Sini. Koros. Oke. Okay. Kita harus mencari support. Oh ini. Percuma lo nembak gak ada pelurunya bangke. Modal. Woi, siapa tuh? Woi lo. Woi. Kemana lo? Gak ada jalan. Wah, hilang. Eh. Ada suara batuk. <laughs> Nah. Gak bisa lo. Moda. On. anjir. Wah. ass, motherfucker. Oh, anjir. Senjata. Pistolnya, pistol. Ayo. Buruan, buruan. Waduh. Captain Price bertahan. Eh. Weh, anjir. Masih aja dilawan. Wah. Captain Price duel. si siapa? Paksa. Aku harus mencari senjata. Weh, ada pisau. Pisau yang tadi. Gunakan, gunakan. Waduh, kasihan, Kapten. Kapten Price. Kapten. Oh. Buruan dong, kasih dia lama awan. Kotak, kotak, kotak, kotak. Kotak, kotak, kotak. Ayo. Ayo, you can do it, Soap. Come on, Soap. Uh, come on. Come on. Uh, okay, keep it steady. Okay. Woi, lo. Ini lihat. Ja. Ja. Ja. Yeah. ja ja modal lo itu semua untuk Gus dan juga Rogue Scarecrow dan Archer semua mati gara-gara lobang bangsat ah ya ta misi selesai uh, pingsan udah sadar lagi wah oh, kapten Price ah kapten uh, eh, hukian kideska Kapten Price Iya, aku di sini. Iya, iya, iya. Oh. Terima kasih Captain Price. Oh, Nikolai. Oh iya, iya. iya. Oke, okay, let's go. Yo, Nikolai. Nah, dan mungkin sampai di sini video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang tidak enak didengar. Jika kalian ingin request sesuatu, silakan isi kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, like saja. Kalau tidak suka, dislike saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.